ይሄኛው እኮ ተበላሽተዋል። በቃ ምን ይሻላል? መንቀል ነው። አይ ሌላውን ከሚበክልብን ነቅለን ወስደን ብንቀብር አይሻልም? ምንቀብረው ይሻላል። አቤት አቤት። ደህና አደርሽ? እንዴት አደርሽ? ደህና አደርሽ? ምን እየሰራችሁ? እባክሽ እንሰት ተበላሽቶብን ነው እባክህ። ከላይ ጀምሬ እኮ ስመጣ እየተጠራሁኝ ያው ልጆቹ ከታች ወደ ጓሮ ገብተዋል ብለውኝ ያው መጣሁ። የእንሰት በሽታ ገብቶብኛል መሰለኝ። በቃ ግራ ገብቶን አሁን ከእሷ ጋር እየተወያየን ነው። እሺ አሁን እኔ የመጣሁበት ምክንያት በባለፈውም እንዳያችሁት የተወሰነ ቦታ የእንሰት አጠውልግ በሽታ ስለተከሰተ ያው አሁን ቢሆን የእናንተ ይሰፋል በማለት ለመያት ነው የመጣሁት። ያው አሁንም ቢሆን ከላይ ጀምሬ እየተመለከትኩ ስመጣ አንዳንድ እንሰቶችን የያዛቸው አላቸው። ያው እንደዚህም በያጠቃውም ብዙም በያጠቃው ስለዚህ ያው አሁን ምልክቱ እየታየ ነው ማለት ነው። እናንተም አይታችሁት ማለት ነው። አንደኛ ቅጠሉ ወደታይ እየተዘቀዘቀ ነው። ሁለተኛ ነገር ያው ጥቁር ሆኖ ያው ቢጫም አለው ጥቁር ሆኖ እያዘቀዘቀ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ያው እዚህ ላይ ባይከሰትም የሆነ እንደመግል ነገር ያወጣል። ስለዚህ አሁን ያው በሽታው ስለተከሰተ ያው ሌላው ላይም ሊኖር ስለሚችል ያው ሁሉንም ዳሰሳ እናደርጋለን። የአንቺ መምጣት እኮ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ሁኔታው በጣም አሳስቦኛል። እኔ ያው ጉራጌ በእንሰት ያው በእንሰት ነው የሚታወቀው። ያው ያለን ንብረታችን ያው እንሰት ነው። እንሰቱም ስለጨረሰብኝ የአንቺ መምጣት እኮ ደስ ብሎኛል። ሌላም ካለ ሄደን እስቲ ሌላው ብናይ ብታሳይኝ እስቲ እንሄድና እኒ ቆንጆ እሺ እሺ እሺ እሺ እሺ አያችሁ ኑሪ። አሁን እዚህ ላይ ማለት ነው ከሌላው የተለየ ይኸው ብዙ ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ቅጠሎቹን አጥቅቷል። ይኸው አንደኛ ደግሞ እዚህ ላይ እንደ ትል አካባቢ ይታያል። ስለዚህ አሁን ይሄ በጣም ከዛኛው የበለጠ አጥቅቶታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ማድረግ ያለብን ይህንን ገሶና ማጭድና የተለያዩ መሳሪያዎችን አምጥተን ከሌላ መዋስ የለብንም። የራሳችሁን አምታችሁ መቅበር ይሻላል ማለት ነው ከሚዛመድ ይሄ ነቅለን ወስደን ብንቀብረው ችግር የለውም። እኔ ደስ ይለኛል። መጀመሪያ ለመቅበር ቅደም ተከተላለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ አሁን በተነጋገርነው መሰረት ቀደም በተነጋገርንበት መሰረት ጉድጓድ ቆፍራቸዋል። አሁን ቀጣይ ስራችን የሚሆን ምንድን ነው? ይቺ እንሰት ከሌላ ከጎረቤት እንሰቶች ጋራ እንዳይነካኩ ቀስ ብለን ዙሪያውን እንዲያርገን ቅፍ አድርገን እናስረዋለን። ከዛ ከአሰርነው በኋላ ደግሞ ያው በገሶ ቀስ ብለን ጥቅልል እንዳለ አፈሩ እንዳይበክለው ሌላ አንሳይቶን ቀስ ብለን በማጓጓዣ አድርገን ያው ወደ ተቆፈረው ቦታ ወስደን እንቀብረዋለን ማለት ነው። እንዲመች ለእድል ስራዋ እሺ አንቺ ቆንጆ አሰርኩት አይደል? ለኔ ለኔ ስጭኝ። ያው አያችሁት፣ አሁን እንደዚህ ሆኖ መታሰሩ የሚጠቅመን አንደኛ ለመንቀላመች ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው ስናወራ እንደቆየ ነውም ወደ ሌላው እንሰት ያው የመዝረክረክ ባህሪ የለውም። ለመንቀል የሚያመቻል። አሁን ወደ መንቀል እንገባለን ማለት ነው። ኑሪ አሁን በያስከው ገሶ አፈሩን ወደዛ ቀስ ብለ እሺ እሺ ያው ኑሪ ይቺ አፈር ወደ ሌላ መንቀሳቀስ የለባትም። ይሄ ልክ እንሰቱም እንደወጣ ያው ጉድጓዱ ላይ መቃጠል መቻል አለበት፣ በእሳት ማቃጠል መቻል አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሌላ እንሰት መትከል የለብንም። ዝም ብሎ ነው መክረም ያለበት። እሺ፣ አይደረግም፣ አይደረግ አይተከልበትም። ወርቁ ያባሪላው አምጪው አምጪው ዘርጊሁ ዘርጊሁ ዘርጊሁ አሁ ዘርጊሁ ዘርጊሁ ዘርጊ ዘርጊሁ በቃ አትውሰጂ ማለት አፈሩ እንዳይበተንብን በስነ ስርዓት ቀስ አድርገን ወደ ተቆፈረው ጉድጓድ እንወስደዋለን ማለት ነው። በጣም ረጅም ስላልሆነ ያው እንቁረጥና እየቆረጥን እየቆረጥን እናስገባዋለን። ቆንጆ ቆንጆ። እሺ እሺ እሺ እሺ። እንነሳ ያውም ሊያስተላልፍ ስለሚችል ያው በንክኪ ስለሚተላለፍ አንደኛ ይሄም ሌላ ነገር ስለሚመጣብን ይሄም አብሮ መቀበል ይቻላል። እሺ እሺ፣ ቆንጆ ቆንጆ። ሁሉም እንደዚህ ይቀበል። አሁን እዚህ ያለው አፈር ሁላ ሁሉም ከዛ ያመጣ ነው። ያው እንሰቱ ወደ ውስጥ ስለገባ አሁን ሁሉንም ያወጣነውን አፈር ወደ ነበረበት መመለስ አለብን፣ መሙላት አለብን። እሺ እሺ አሁን ያው እንትኑን መቅበሩን ስለጨረስ አሁን የተጠቀምንባቸው መሳሪያዎች በሙሉ ያው መጀመሪያ እንሰቱ በሽታ የተያዘው እንሰት ወደ ተነቀለበት ቦታ ወስደን መለብለብም ስላለበት አሁን ቀጥታ ወደ እንሰቱ ወደ ተነቀለበት ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው። በቃ አሁን የሰራንባቸው እቃ በሙሉ አሁን እናቃጥላቸዋለን። ችግር የለም። ያው ለሌላም ንብረቴ እንዳይዛመድ ይቃጠላል። በቃ እንሄድ አሁን ወደ ቦታ። እሺ እሺ እሺ አሁን ያው እንትን እንሰት የተወሰደበት ቦታ ነው ይሄ። ክብሪት ይዘሃል የምናቃጥል አሁን ያው መሳሪያ ሁላ መቃጠል አለበት፣ ቦታውን መቃጠል ስላለበት ያው መቃጠሉ የሚጠቅመን አንደኛ ያው በሽታ የተነሳ በሽታ የተያዘው እንሰት የተነሳበት ቦታ ነው። ስለዚህ ቅሪት አካሎች ስላሉ ያው ባክቴሪያዎች እንዲቃጠሉ ይጠቅመናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዚህ የተጠቀምንባቸው መሳሪያዎች ያው ስለሚያስተላልፉ ይህን በነካንበት እንሰት ሌላ እንሰት ወይ ስንቆርጥ ወይ ሌላ ነገር ስናረግ ስለሚተላለፍ ያው መሳሪያውንም ማቃጠል መቻል አለብን። ያው የሚያስተላልፉ መንገዶች ስለሆኑ እነዚህ መቃጠል አለብን። እሺ ያው መሳሪያውን ያው በእጃችን ይዘን እያገላበጥ ነው። ባክቴሪያዎችም እንዳሉ ያው ወደ ሌላ ስለሚያስተላልፉብን እያገላበጥን ደህና አድርገን መለብለብ መቻል አለብን ማለት ነው። ባየነው ቅደም ተከተል መሰረት እናንተም በሰራችሁትና ባያችሁ ቅደም ተከተል መሰረት ከዚህ በኋላ የእንሰት በሽታ ቢከሰት ራሱ በአየነው መሰረት ከቅደም ተከተሉ ተነስታችሁ መስራት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እሺ እሺ እሺ። ከእንግዲህ ያው እንደዛው እናደርጋለን። ዛሬ አንቺ በመምጣትሽ እንኳን በጣም ደስ ያለን። እሺ አሁን ያው ባየነው መሰረት ያው ሌላው ላይ አርሶ አደርም ያው ስለዚህ ስለ እንሰት አጠው ልግ በሽታ የተከሰተባቸው የቀጠርኳቸው አርሶ አደሩ ያሉ ወደ ሌላ ልማ ቡድን እኔ ልገባ ነው። በቃ ደህና ሁኑ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጥሩ ትምህርት ሰጥተሽናል። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ ጥሩ እንጀራ አገኘ እሺ እንደምን አላችሁ አርሶ አደሮቼ። ያው ዛሬ ያየነው ጉራጌ ዞን ያው ከፍተኛ ምርት የሚመረተው እንሰት ነው። ያው ደግሞ የእንሰት በሽታ ያው አብዛኛውን ሰዓት በአሁኑ ሰዓት የእንሰት አጠውልግ በሽታ ያው እየተከሰተ ያለ ወቅቱም እየተከሰተ ያለው አሁን ነው። ስለዚህ አሁን ያው ዛሬ ስትከታተሉን የነበረው የእንሰት አጠውልግ በሽታን እንዴት መከላከል እንዳለብንና ያው የተከሰተውን ደግሞ እንዴት አድርገን ያው እንደንት እንደምንጠቀም ያው ስትከታተሉን ቆይታችኋል። ያው የእንሰት በሽታ ያው መጀመሪያ ለመከላከል የእንሰት በሽታውን ምን አይነት እንደሆነ ምልክት መለየት መቻል አለብን። ያው ከለየን በኋላ ደግሞ ያው ጉድጓዱን አዘጋጅተናል። ከዛ ከጉድጓዱን ካዘጋጀን በኋላ ደግሞ ያው እንሰቱ እንዴት ሆኖ እንደሚነሳና እንዴት ሆኖ እንደሚጓጓዝ ማሰብ መቻል አለብን። ከዛ ወደ እንሰቱ ጉድጓድ በተዘጋጀው እንትን ላይ እንሰቱን መጀመሪያ እንትን ስንል መጀመሪያ ወደ ሌላው እንዳይበታተንብን ያው ልናነሳ ስንል በገሶ ስንቆፍር መጀመሪያ ከመቆፈራችን በፊት ማሰር አለብን። ወደ ሌላ ወደ አጠገቡ ወዳለው እንሰት እንዳይዛመት ማለት ነው። ስለዚህ ማሰር አለብን። በቀጣይ ደግሞ ከአሰርን በኋላ ባሬላ አቅርበን ቀስ አድርገን ከነቀልን በኋላ ቀስ ብለን በባሬላው ላይ ማድረግ አለብን። ከዛ እንሰቱን ካጓጓዝ ነው በኋላ እዛ ተቆፈረበት ጉድጓድ አጠገብ ወስደን ከዛ ያው በተጠቀምንበት ገሶ ያው ወደ ውስጥ እናስገባለን። ከአስገባን በኋላ የአጓጓዝ ነው መሳሪያ አብሮ እዛው መግባት መቻል አለበት። እዛ ከከተት ነው በኋላ ትክክል መሞላት መቻል አለበት። ቅሪት አካላቶችን መኖር የለባቸውም። አጠቃላይ ማስገባት አለብን። ካስገባን በኋላ በትክክል መደፈን መቻል አለበት። ያው ከደፈን በኋላ ደግሞ ምንድነው ስራችን የሚሆነው የተጠቀምንባቸውን መሳሪያዎች መቃጠል ይኖርብናል ማለት ነው። ከዛ ማቃጠል ሲኖርብን መሳሪያዎችን ሰብስበን መጀመሪያ ወደ አነሳንበት እንሰት በሽታ የያዘው ያነሳንበት እንትን አለ እዛ ጉድጓዱ ላይ እንወስድና ያው እሳት እናነዳለን። በትክክል እያገለባበጥ እንትን ማለት ማቃጠል መቻል አለብን። ቅሪታ አካላቶችም ካሉ ወደ ውስጥ እያስገባን አፈሮችንም ወደ ውስጥ እያ እንትን እያል በትክክል ማቃጠል መቻል አለብን። ያው የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ።